Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм из панки. В нашем интернет-магазине на сайте вы сможете найти несколько вариантов костюмов из панок как для э, детей, так и для взрослых. Давайте сегодня рассмотрим один из костюмов. Вот так вот выглядит в запечатанном виде костюм из панки. товаре у нас визитка интернет-магазина grandstar.ru. На ней вы сможете найти телефон и связаться с нами по телефону. И посмотрите, как выглядит костюм из панки. В товаре у нас головной убор в форме розочки, красная роза а, на невидимочке. Крокодильчик у нас такая невидимочка на волосы одевается. Вот такая вот замечательная красивая роза. Головной убор. И в комплекте у нас идет красно-черное платье. Вот посмотрите, вот такое вот красивое красно-черное платье, расшитое розами. Здесь вставочка такая из бархата, черно-красная. Здесь у нас идет асимметричное платьице, рукавчик вот так вот. Здесь одевается сюда, а здесь она без рукава. То есть это просто одевается вот так наискось, асимметрично. Вот так вот идет. Здесь у нас резинка вставка тянется. По юбке у нас идут кружева черные. Также по низу вы можете увидеть, у нас идут кружева на юбке. Изнутри это выглядит вот так ярко-красный материал. Вот несколько слоев у нас здесь. Вот вы можете смотреть. И сзади платьице у нас выглядит вот так. По спинке у нас идет небольшая резиночка по всей длине спинки, что очень удобно, может регулироваться по объему. Вот полностью костюм из панки, то есть головной убор в форме цветка и платье. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.